Assalamualaikum bunda kali ini saya akan masak pare masak santan ya nah seperti ini jadinya nah ini bahan berikut bahan-bahannya ya dua buah pare yang cukup besar nah ini ada bawang merah bawang putih kemiri daun salam lengkuas dan cabai merah ya boleh ditambah dengan cabai hijau kalau boleh kalau mau ini ada roiko ada gula merah ada garam oh ya terserah tergantung nih ya ada setengah butir kelapa juga ya nah yang pertama kita lakukan adalah pareknya kita potong kita belah dua kita buang isinya lalu kita iris-iris ya dan nah, seperti ini kita buang isinya ya Iya, bunda jangan lupa ya sambil iris-iris hmm, parenya jangan lupa ya like dan subscribe channelnya jangan lupa juga bunyikan loncengnya oke bunda terus ya iris-iris parenya seperti ini jangan lupa ya komen di bawah ya bunda nah setelah diiris seperti ini kita masukkan tempatnya kita simpan di wadah untuk selanjutnya kita lumuri dengan garam ya Tetap taburi garam seperti ini lalu kita biarkan beberapa menit ya boleh diberi air sedikit ini lumur garam dulu lalu dibiarkan sekitar 5 10 sampai 15 menitan ya nah sambil menunggu ini rendaman ini kita hmm, tumbah tumbuk bumbunya dulu ya bumbu yang dihaluskan dulu kita haluskan semua bumbunya ya nah setelah bumbu halus seperti ini kita mulai meremas-remas parenya ya setelah nah, ini kita akan remas-remas parenya seperti ini jadinya ya mam remas-remas ini terus sampai layu seperti ini nah setelah seperti ini kita biarkan lagi beberapa menit lalu ya kita sambil menunggu pare ini terendam kita menumis bumbunya ya kita lanjutkan menumis bumbunya ya kita masak sampai matang sampai berbau harum ya bunda nah sambil kita menunggu bumbu masak kita cuci dulu para cuci kita bersihkan ya kita remas-remas lagi sambil kita cuci ya lalu kita tiriskan ya kita buang airnya kita tiriskan cuci lagi sampai bersih nah, lalu kita tiriskan kita di masukkan santan cairnya dulu ya tadi bekas bumbu bukan bumbu kita masukkan saja bekas bumbu tadi ya ditambah dengan santan cair kita biarkan sambil masukkan gula merah kita tambahkan kaldunya ya aduk-aduk kita tunggu sampai mendidih dan matang parenya nah setelah matang seperti ini lalu kita tambahkan santan kentalnya ya setelah itu diaduk-aduk sampai matang sampai airnya mendidih dan jangan lupa tes rasa ya mom bila kurang rasanya apa manisnya kurang gulanya kurang atau garamnya kurang silahkan tambah lagi sesuai dengan selera bunda semua ya dan ini penampakannya setelah matang selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe channelnya terima kasih